pero no me salió caro porque esa estuviera más barato, pues no sé, el hotel era demasiado barato. Y así. Pero voy a hacer cuenta si es más caro que, Ecuador. es la bajada a las minas. Que la olviden como. Hay tanto turista como nosotros. Eh, le hicieron caminito, barandita, inclusive una virgen que ya vamos a ver Aquí estamos bajando a las minas de sal. me dijo, where are you from? De Medellín. ¿Ah? <laughs> no, es que qué galán. Pues se supone que desde arriba lavan, tiran el, la sal y comienza a quedar más clarito o hasta el fondo vuelven y la suben y la lavan y así hasta que sacan el trocito de sal una roca muy rara se dice que todo esto antes mucho antes antes antes fue mar entonces por eso hay sal invitas a, revolcarnos. A revolcarnos. Wow. Qué está mejorando. Por tanto, turista hicieron esta virgencita y el padre Antonio se tiró un poema súper bonito, muy bonito que seguro lo transcribiré. Al fondo está Salinas, cerca del mediodía creo, o no sé. pueblo para venir a buscar esperanza. En tiempos del fin del mundo. Mira los acetatos. <laughs> Hay baños públicos para hombre y mujer, debajo como en el parque. Hay un restaurante que llama La Vaca, buena comida, no tan cara. La Vaca, mediodía en Salinas. Voley. Eso. Per sognarti devo averti vicino E vicino non ancora basta mattina e l'anello resterà sulla spiaggia gli uccellini nel vento non si fanno mai male a ali più grandi di me e dall'alba al tramonto sono soli soli buonanotte questa notte per te es una canzone bastante buona però è come se disse con ironia se dice. Con sarcasmo. Con sarcasmo, sí. Porque es una canción por una, por una chica, le dice buenas noches, buenas noches, pero um, al final le dice duerme, duerme, yo me voy, <laughs> porque es mi hora de ir. Pero está, está bastante bien. Todas las canciones nos salen. no sé, ahí se está asociando el lente, pero esta es la cueva de los pisos. Acá ah, hay mucha agua de la peña. si no se puede subir. Segundo piso. Salinas. Guájala. Hay mucha agua. Aquí hay Grafitito y Y se vienen a acampar es parche. También amanaba a Valeria. Sí, a Valeria. Esto el cañón de estas dos rocas o peñas o no sé cómo se dice. Ah. Ya por aquí está llegando, no sé, al acueducto Gerá. Ya por acá se termina el camino. No sé si hay subida arriba, debe haber, más fácil. Pero por acá se termina. Este es el paisaje que queda como arribita del bache la lado izquierdo. Hay ovejas, hay una casita, si algún día se quieren perder y salir de la vida, por aquí es.